Россия. Да, я знаю, что Мурманск – это Россия, это большой северный город. Э, сам э, ЧВКшник, да? Ну Работали, да, в ЧВК Вагнера. ЧВК э, Вагнера. Когда подписал контракт? 3 ноября. 2022, да? 2022. А как все произошло? Вот как был, был подписан контракт, как присоединился к ЧВК Вагнеру? Я был в исправительной колонии К-16, к нам приехали сотрудники ЧВК Вагнера и предложили вступить в организацию, тем самым получить амнистию и через полгода освободиться чисто. А сидел за что? Э, наркотики. Э, распространение, да? Ну, получается так. Это где, в Мурманске? Да. И сколько дали? 11 лет. О, это большой срок, да? Это, это, это, то есть ты как бы наркодилер такой большой или как? Нет. А почему 11 лет? Законы такие просто. Ты можешь приобрести для себя наркотики, поделиться с товарищем, и получается, что ты ему передал наркотики, а тем самым это сбыт. Ну, сбывал сам? Ну, так-то нет. С какой-то выгодой нет. А как? Ну, мы с товарищем решили приобрести себе наркотические средства, приобрели их. Я ему их передал по половину. Угу. И, получается, я сбыл. Вот, собственно, такая вот ситуация. Что за наркотики были? Тримесил. Тримесил, да? Угу. То есть э, сам наркозависимый был? Да. Да? Сколько лет? А это я, ну, какой лет, там и года даже не было. Я Хорошо, А, а чем занимался до колонии? Ну, до колонии. Я да, работал где-то там, то там. То есть? Ну, грузчиком, где, где электриком, где кем, где настройки подрабатывал, там всякие ситуации были. Это Мурманске? Да. Семья есть? Ну, нет, мать, сестра. Только мать и сестра, да? Угу. А, это представители ЧВК «Вагнер» приезжали, да? да? В обмен на это... Ну, ты сразу согласился, да? Ну да, сразу же. А, сколько тебе, тебе оставалось до конца? Пять лет. То есть 6 сидел и пять лет, да? Это в сидел, да? да? Э, я понял. А сколько обещали платить? Ну, около 100 тысяч в месяц, а там дальше больше. Первые месяца по 100 тысяч, а более дальше около 200. А это то есть такой был договор для тебя чисто деловой. Эм, тебя должны были скостить 5 лет, правильно да, я понимаю? Да, должны были через полгода амнистировать полностью. А ты ничего не думал, вот, э, ну, что это война и так далее? Ну, я понимал, что это война. Это понимал, да? Ну, да, конечно. И много таких согласилось сразу? Около 100 человек. А это только из Мурманска колонии, да? да? И э, где зашел в Украину? А я не знаю, но, ну, скорее всего, с Ростовской области. Шерстовская. Угу. А на какой позиции, ну, то есть у тебя какие погоны были? А у меня не было, я просто обычный штурмовик. Штурм... Ну, ты что? Да, штурм, штурмом занимались. Я понял, э, САКА или... Э, САКА-74. То есть ты пехота, да, что новая группа. А где взяли плен? Э, поселок Клещевка под Бахмутом. То есть это бахмутское направление, да? А когда? 23 декабря 2022 года. Через месяц пришел, да? Да. Правильно я понимаю? А какие задания оставились перед э, вот э, на Бахмутском направлении? Ну, поначалу-то никаких нас доставили туда, э, дали команду копать окопы и наблюдать, штурмов пока не было. То есть ты в штурмовом участие не, не Пока я ну, не успел, собственно говоря. Я отлучился. Ну, меня позвал командир, я удалился, ну, проследовал к нему. После этого возвращался обратно и вышел на позиции ВСУ, и меня взяли в плен, собственно. Что значит, э, вышел на позиции, а, заблудился? Нет, линия фронта, она неровная, она вот угу. такая, и ну, там два метра не туда вступил уже на позиции С матерью, сестрой говорил ты, что ведешь в ЧВК? Да, с сестрой говорил. Что она сказала? Ну, как что, нормально, что все было, все вернулся. Ну, то есть она как бы согласилась, э, то, что присоединился к частной военной компании, да? Ну, надо, да. Э, и должен был воевать полгода. Да. И после этого что? После этого я должен был получить амнистию и как бы э, освободиться. Вот, когда мы говорим о бахмутском направлении, да, там, где вы стоите, кто там стоял? ЧВК только? У нас, да, в нашем направлении только ЧВК. Э, эти ДНРовские, ЛНРовские, так называемые, нет. С нами не было. Много че, там вагнеровцев? Много. Ну, то есть, когда мы говорим вот числа, да, вот, ага, чтобы представить себе, да. Ну, допустим, он, линия фронта большая, чисто в нашем, я не знаю, около 100-200, может. 100-200 человек, человек просто, просто сидели в окопах, да? Да. Как бы, чтобы держать, это все штурмовики были? Да. Ну, возможно, ждали команды штурма. А, я не знаю, я не командир, ни стратегии не разрабатываю. Может, ждали и команды штурма, а там же другие направления тоже есть. Как бы, mm Понимаете, может, кто-то там где-то как-то зашел, и нам нужно было бы продавить это. И ну, вот 100-200 человек, это все сидевшие, да, ЧВКшники, которые ну, там находились, да? С, которые с тобой все были? Все осуждены, да. И им тоже, типа, предлагалось заместиться с разных колоний? Угу. Я правильно задал вопрос? Да, да, с разных областей и с разных колоний. А вот когда мы говорим там чисто, ну, вот с морально-этической точки зрения, да, вот э, ты пошел на войну mm -hmm. или куда? ну, и как оно показывает, да, я пошел на войну. Это для тебя война? Для того, чтобы, конечно, для того, чтобы получить освобождение. Или спецоперация? Ну, для меня, ну, где стреляют, там война, два народа воюют, это война, какая же операция. За что воюешь, ЧВК? Вот ты как часть ЧВК, за что ты воюешь? Я, воевал? Я за свободу воевал. М? За свою свободу воевал. Убивая других людей? Ну, как бы я пока никого не убил, но если пришлось бы, то да. Но ну, это как бы чисто ну, шкурный интерес. Ну, созвы. Ну, то есть это нормально, да? Ну, может быть и нет, но выхода у меня другого не было. В смысле? Ну, где сидеть дальше в зоне всю жизнь? Мне не устраивает как бы, такой вариант. Но грехи же... В смысле грехи? Грехи, ну, грубо говоря, наркота и так далее. Это как бы личное дело, да? А. Это твои личные. А. И ты их поменял поменял на войну. На войну, да. С другим народом. Да. Ну, как бы, у меня вопрос, это нормально, да? Ну, я не считаю, что это нормально, но выхода, опять же, не было. Выход всегда в жизни есть? Ну, есть, но выхода всегда два. Либо так, либо так. Я выбрал такой вариант. А были такие, что не соглашались, например? Да. Вот у нас в, э, было, на зоне? Да, у нас было около 400 человек, 100 согласилось, остальные отказались, 300. 100 согласилось, 300 отказались, да? Да. И почему? Ну, они все же понимают, что нас могут там убить, и в большей вероятности нас убьют там, чем мы как бы освободимся. Поэтому они предпочли ну, тяжелый путь, просидев долгую жизнь как бы в тюрьме. А так полгода и, и все. Вот смотри, вот, э, да, ты знаешь, что такое Пригожин, да? Ну, конечно. Да, это как бы основатель, э, это отец ЧВК Вагнер, да? Mm. Вот он всегда в видео там э, представляет, говорит, что там парни там воюют за правое дело и так далее, да? Вот передо мной сидит ЧВКшник, он не говорит ни о каком правом деле, он просто говорит о шкурном интересе собственном, да? Ну, ну грубо говоря, давай будем называть вещи своими именами. Я же осужденный. Да, передо мной сидит тупо зэк, ну. да? Не, ну, может... который, который да. захотел спасти свою шкуру, да, да. и пошел к ЧВК. Правильно. Да? да. Чтобы Нет, у... может... ценой, ценой убийства эм, жителей другой страны и захвата территории другой страны. Нет, ну может быть, понимаете, там же не все осуждены. Там, возможно, Э, люди сами добровольно туда приходят, там есть же и вольные люди, как бы не именно осужденные. Осужденные это уже... не смотри, мы сейчас, мы сейчас говорим... Нет, ну, э, да, я этой, это понимаю. Именно в этой ситуации, то да, но, как вы говорите, говорит Пригожин за парней, которые там воюют, может быть, и есть. Нет, которые, он, он, он, он, он, когда говорит, и некоторые ролики типа видел, да, с Пригожиным, он говорит э, о каких-то героях, да, зэках. Нет, ну, может и не есть. Стоп, стопэ, стопэ, да, он говорит о героях-зэках, да, так. я перед собой вижу не героя, который Потому что если мы говорим о героях, а герои, они воюют за какую-то идею. Ну, исключительно передо... я, а я за да, себя передо мной отвечаю. сидит человек тупо, который там, ну, я не знаю, барыжил, не барыжил, или там угу. это, это наркотой, да, грубо говоря, которого так. поканули у себя на родине, так. да, и который просто поменял 5 лет зоны, да, да на, он как бы ченч такой, да, сделал, э, на то, чтобы убивать другой народ. Mm. Здесь никакой идеи, никакого геройства, да? да. Здесь тупо человек, Нет, ну, как волк, суть. старается выжить сам, да? Все правильно. Да, это вообще удача, что мы сидим и разговариваем. Угу. То есть, понимаешь, то есть вот это, это по ходу то все, что толкает там Пригожин, да, вот русскому населению в этих всех э, роликах, это, ну, это все до грубо говоря. Потому что, ну, как бы заки, они просто меняют года на смерть другого, других людей в другой ну, стране. Возможно это. Это лабуда все от Пригожина. Походу. Походу. Ну, то, что там представляется, они там возвращаются, чтобы чтить их за что-то и так далее. Не, ну чтить их, я думаю, что никто не будет, но некоторые ребята возвращаются, скорее всего, и получают. Не, не ну, ну то есть много зэков, да, ты сам говоришь, 100 или 200 зэков с тобой было, mm -hmm. да? То есть это люди, которые меняли, я еще раз подчеркиваю это все, да, это шкурные тупо интересы. Mm -hmm. Они захотели решить свою проблему личную ценой жизни других людей. Ну, мы уже разговаривали, да, я же ответил, это так было. Но Здесь морали нету. Ну, в этом случае нету. Ну, а в, случае нет. зэка, в случае зэка нет. Зэк У зэка вообще морали нету? Нету. Главное выжить, да? Да. Какое вообще образование? У меня среднее. Школа только? Школа то. А потом какое, какая специальность? Там на электрика учусь на электрика, да, а работал по специальности. Да. И? и купил наркотики и сел в тюрьму. И вся жизнь. М? И вся жизнь. И вся жизнь в тюрьме получается. Почему так? Чья вина? Ну, почему? Судьба, законы такие, я уже не, даже не знаю, почему так, ну, так сложилось. А что значит судьба? Даже не могу ответить. Ну, как можно было с предначертано мне просидеть всю жизнь в тюрьме. Что думаю вообще о войне Россия-Украина? Ну, я считаю, неправильно. Люди гибнут, мирные люди гибнут. Со стороны кого? Неправильно. Да, ну, как бы со стороны кого? С собой стороны неправильно. Всегда можно договориться. В чем виновата Украина в этой войне? В чем виновата? Ну, я думаю, не идет компромиссов, а поэтому такое и все. В чем? Ну, во всем. Всегда же жили нормально. Там газы, мазы, ну, это уже не мое дело, политика. Там, я не знаю, кому это нужно, только кому это нужно. Это могли бы и порешать, как бы, люди взрослые. Я уже раз вот с одним одну аналогию, да. Так. Вот ты говоришь, что там Украина не идет на компромиссы, да. Вот. Смотри когда человека насилуют, да? Так. Ему нужно поддаваться или отбиваться? Ну, я думаю, ну, да, насилует, в смысле, в том смысле, который мы думаем насилует. Да, а пусть ну, будет Соответственно, там... отбиваться. Отбиваться, правильно? Да. Вот Россия вторглась в Украину? Ну, На ее территории? Подождите, 8 лет она же никуда не вторгалась. Она сидела у себя, когда стреляли по Луганску, Донецку, Э, с украинской стороны. И некоторые снаряды даже прилетали и в Белгород, и в этот. Мы же ничего, никому. А как пришли, сразу стали плохие захватчики. Агрессоры. Откуда прилетало в Белгород? Со стороны Украины. Когда? Ну вот, э, по новостям у нас показывают, что прилетало в Белгород. Когда год? 22 22 22 это уже война. Большая война. Война для Украины началась еще в 2014 году. Ну, э, э, еще раз возвращаюсь. Для Украины началась на 2014 году не с России, а с Донецкой, с с Донецкой и с Луганской области. С России. Донецкая и Луганская область – это какие области? Украины. Украина. Были, это территория Украины, а, правильно? Да. Ты знаешь, кто такой э, Игорь Стрелков-Гиркин? Кто? Игорь Стрелков-Гиркин. Нет. Не знаешь, да? Это россиянин он захватил Славянск. Знаешь, такой город Украины? Да, да? А потом они перешли в Донецк. И он сказал, если бы не Россия, я нажал спусковой крючок войны. Он это россияне, да, это россияне. Если бы не Россия не заварила эту всю кашу, Донецк и Луганск, они бы остались под Украиной. То есть в 2014 году война началась между Украиной и Россией. Еще раз возвращаемся к вопросу. Так когда насилуют жертву. Жертва должна отбиваться или поддаться, или так, как ты говоришь, пойти на компромисс. Ну, наверное, отбиваться все-таки. Отбиваться. Отбиваться. То есть аргумент в том, что Украина не идет на компромисс, несостоятельный? Ну, подождите, Украина что, себя считает жертвой? Да. Да? Да, потому что Россия вторглась. Ну, отбиваться, скорее всего. Украина правильно делает тогда? Ну, тогда да тогда будет результат, соответственно, и насильнику, и жертве. Ну, то есть жертва, э, мы, мы, если, мы, жертва, мы... если жертва сильнее, она отобьется, если нет, просто будет изнасилован И все. Еще раз ставим вопрос. Mm. Украина отбивается. Так. Она правильно делает, правильно? Ну, я, я, немного, я, я, не... я то есть не понимаю немного акцента. То есть э, это как бы, ну, э, если Россия сильнее, что Украина должна поддаться или как? Я не Нет, понимаю. Вы сказали, что когда жертву насилуют, на что надо делать? Отбиваться, правильно? Да. Вот, но жертву начали насиловать. Да. Из-за каких-то действий, возможно, или каких-то не просто же... Вот смотри, ты человек сиделый, да? Так. Вот ты между зэком, типа, провел много. Я думаю, там тоже были насильники и так далее. Естественно. Да? да. Вот человека могут убить просто так? ну, легкую. Правильно, да? Вот без никакого повода. Ну, как бы не без повода, но есть повод. Всегда. Вот изнасиловать могут вот просто так, потому что человек там не нравится или нравится, могут? Тоже есть такая ситуация. Правильно, да? Угу. В чем тогда проблема с Украиной? Ну, Украину же, считайте просто изнасиловали. значит Насиловали долгое время, что ли? Еще ну, Укра... Россия, Россия, Россия вошла, да, то, что она делает, это война, война Нет, это ну, насильство. Ну, до этого уже были какие-то э, несколько президентов, все решали что-то, какие-то вопросы, все, ну, политические, имею в виду, никто никого не стрелял, никто никого не воевал, никто никому ничего. Всегда Россия поставляла газ, даже без денег поставляла все было нормально. И чем тут здесь газ? Давай, ну, немного Нет. вернемся, да, вот, распался Советский Союз. Мы сейчас говорим о вещах, э, грубо говоря, ты глубоко вообще в истории? Не очень. Не очень, да? Хорошо. Вот, в 91 году, э, ну, то есть, то есть в 90-х распался Советский Союз, да? да? С 15 республик независимые страны были, да? Угу. Россия признала независимую Украину. Это отдельная страна для это тебя? Отдельная страна. Отдельно. Это другой народ? Другой. Другой народ. То есть все тип-топ, да? Все Суверенная независимая страна. Так. И так далее. Со своими проблемами внутренними, экономическими, политическими. Да, у них идут, в Украине идут процессы. В Украине идут демократические процессы, президенты ну, меняются, ну, свобода что слова, демократия. В России 20 лет кто? Ну, один и тот же президент. Да. Так, в Украине ну, на это. А. Ну, говорим так, как есть, да? да? Ну, то есть, потому что это другая страна, так. Пусть Внутрякова – это их проблемы. Правильно? Правильно. Да? да. Хотят диктатуру, пусть будет диктатура. Не хотят свободы слова, пусть, пусть так будет. Есть Путин. Украина – это другая страна с другими процессами. 14 год. Россия забирает Крым. Давайте тоже будем делать аналогию, потому что это тебе типа проще, да? Угу. Грубо говоря, Россия забирает Крым. Делает, грубо говоря, жертва получает пулю в ногу. Ну да. Правильно? Правильно. Не отбивается. Не отбивается. Россия идет еще дальше. Заходит в Донецкую, Луганскую области и начинает эту всю бодягу. Она пристреливает другую ногу жертве, так? Так. Жертва понимает, что если сейчас мы что-то не начнем, тогда мы получим еще одну пулю дальше. Уже выше. Куда-то выше, да? да? Украина мобилизируется, начинается начинаются добробаты, люди понимают, что просто ситуация уже пи***ц. Если сейчас мы будем отдавать Донецк и Луганск, они полезут дальше, и начинается война. Украина начинает отбиваться. Да? Грубо говоря, перематывается одна нога, и она кровоточит с этими территориями. Да? Да. Россия понимает, что 8 лет никак нагнуть Украину не удается. И она хочет нанести удар в сердце. Идет на Киев, Чернигов, Луганск, Донецк, Запорожье. Не выходит. Да? Ну, получается. Да, Украина истощена, кровоточит, но бьется, жертва. Да? Так. Потому что она не хочет пасть. Все правильно. Все логически. Угу. Я объяснил? Так. В чем Украина должна пойти на компромисс? Ну, уже это уже не пойти. М? А? Уже и не пойти. Война-то уже идет. А ты же мне говоришь, что Украина Нет, в чем-то должна до, пойти. До этого надо А, а почему она должна была пойти на компромисс? Ну, Просто не объясни знаю, мне. чтобы избежать, наверное, жертв среди мирных населений. И все, ну, понимали же, что Россия это, ну, может быть, вот, сложится такая ситуация, как сейчас сложилась. Что Россия ну, это что? Ну, что начнется война, может начаться война, может, ну, то... Украина до последнего не хотела войны. Ну, Значит, так получилось. Ну, смотри, <laughs> в смысле так получилось? Вот, э, честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Да, вот для тебя это, ну, все как бы нормальные вещи. Да, 8 миллионов выехало отсюда, да, через Россию. Да, вот я, я подвис, да, мы это не будем вырезать, да. 8 миллионов населения выехало. Куча убийств, да, гражданского населения, да, города разрушены. Ну, не только и военного тоже да, военного, города разрушены, мирное население, да. Угу. Все, что украинцы знают о россиянах сейчас, это убийцы, мародеры, насильники и заки в ЧВК. Угу. Ну, не все мы ну, плохие, на самом деле. Там есть и хорошие. Ну вот сидит человек, который говорит, ну так случилось. Ну. Так случилось так случилось. Ну, будет и война, соответственно. А там, как бы это сказать, на чьи муха сядет. Ну, если обменяют, что будешь делать? Ну, по идее, у меня контракт сейчас закончится, все, я должен буду освободиться. А если снова придут и скажут, чел, ну, пять лет мы не скостили, идем еще раз воевать. Тебе да, просто ну, повезло еще раз. Поедем в зону сидеть. А? Поедем в тюрьму сидеть. Почему я должен верить тебе? Но вы можете не верить, но я-то для себя верю в это, потому что я видел, как гибнут мои товарищи, и очень их много гибнет. И как бы мне неохота закончить так, как они. Я просто думал, что немножко другая война будет. А Например? ну, война как война. Обычная война. Люди, на, ну, пехота на пехоту там или еще. Ну, там уже кто сильнее, тот сильнее. А тут просто тупо бомбят и все. Кто? Кто? с обрывами стороны. Артиллерии много, да? Да, артиллерии очень много. Но в основном артиллерии воюют. Вот с этими э, Россия считается жертвами или нет? Или это все пушечное мясо, которое идет вперед на бахмутском направлении? Ну, как сказать, считается, ну, я даже не могу ответить на этот вопрос, как считается. Война есть война, дали приказ, иди и воюй. Сам же пошел. Ну вот ты себя чувствуешь важным для своей страны? Да не очень. Вот в чем вопрос. Ну, я не чувствую себя важным. И если бы я был бы важным, меня бы всю жизнь, знаете, в тюрьму-то не закрыли. <laughs> Ну, а? <laughs> А? ну, не просто так же закрыли, закрыли за наркотики. Ну, что там, э, ну, в других странах за наркотики как бы меньше закрывают, но... Это а как в одном российском фильме, да? Мне кажется, в «Антикиллеры» были, да? «Трава не наркотик». Ну, были такие слова, да? Да можно было бы либо дать поменьше, либо как-то, я не знаю, ну, лечить, отправлять. Ну, хрен с ним. Ну, поменять. Хрен с ним. То есть ты не важен для своей страны? Ну, я думаю, что... Ты нет. расходное мясо в окопах на Бахмутском направлении? Получилось. Вот эти все 100-200 заков, это пушечное мясо? Ну, все понимают это прекрасно, да, солдаты. Как бы ничего не меняется в этом. Из-за этого. Все идут все равно. Экипа как у ЧВКшников? Экипировка как? Дают нормально? Да не, с этим все нормально. С пищей, с оружием, с экипировкой все нормально. Наладится? Все наладится. Ну вот, вы же между собой говорите, да, вот, э, да, например, там между ЧВКшником, это говорит 100-200 человек, да, вот их главная цель на войне какая? Пройдет время и... Не, ну вы же говорите между собой. Но ну, совсем главная цель. Никто не хочет никого убивать из засужденных, э, которые идут на войну. Все ждут, пока кончится контракт, и все. И освободиться быстрее. Но ну, это же все-таки ты штурмовая бригада, да? Штурмовики – это те, которые идут в атаку. Так. Ну, то есть, Нет, ну, просто, да, даже человек, есть, у которого образование ПТУ, извини меня, да, есть, он должен я, это понимать. Я был там, есть ситуации, которые вообще, ну, из э, людей из осужденных, которые вообще даже ни разу не стреляли. Они просто тупо были на позициях, на тяжках, на вторых линиях фронта, на третьих. Контракты подходили к концу, и они не уходили. Просидели в окопах и ушли. Никто не воевал. Были и такие моменты. А континент какой есть? Насильники, убийцы и так далее? Нет, насильников нет. Не берут их. Почему? Только ну, наверное, чтобы не насиловали никого, потому что у нас нельзя никого насиловать. Но когда приходишь чувака, тебе сразу говорят, насиловать, грабить там, и все такие моменты нельзя. В случае чего, как бы это накажут И никто этим не занимается. Вот я сейчас смотрю, да, каждый день у нас есть э, обновление, сколько mm -hmm. человек погибло да, на войне э, с российской стороны. Вот сейчас у нас 122 эм, 170 человек угу. погибло с российской стороны, поможешь мне объяснить, за что умерли эти все люди? Я даже не знаю, за что они умерли. Ну, не знаю, умерли. Бывает. Все умирают. Ну, можно же что-то придумали, например, о а нацистах. Нацисты есть? Ну, как бы я пока не видел. Но а веришь, что, что нацисты в Украине? Да думаю, что нет. Все это как бы... Ну, то есть лабуда? Утка, так сказать. Вообще нравится жить в России? Да. Чем? Ну, нормальная страна, что. Все есть, все хорошо. Работа, как бы зарплата достойная, все, если только будешь работать здесь. На зоне голосовал? И... Нет, я не голосую, мне не интересно. Ни разу в жизни? Ну, давно было дело, как бы. За кого? Да еще Жириновский был. Жил. меня здесь, вот понимаешь, короче, я уже, наверное, я скоро себе вот буду выписывать, когда вопрос, мы просто будем угадывать, да? Вот я всегда буду стареть Жирика. Угу. Вот все, кто здесь сидит, всем нравился Жирик. Ну? Это ж фрик. Ну, почему-то нравился все. А в чем, вот ты говоришь, нравится жить? Россия – это великая страна? Ну, как великая. Обычная страна, я себя ну, не считаю вообще великим. Что-то, что на земле, что может быть великим. Как бы для меня великое. Не, ну все-таки как бы для там экономически, политически, другое. да, ну мы же говорим все-таки. Не, обычная, ну, как бы, обычная. Ну, я, как бы страны, они ну, как бы разделяются. Обычная страна просто в достатке, собственно, и все. Ты считаешь, в России есть достаток, да? да? Ну, вот здесь сидели солдаты, контрактники, они сказали, что 20% населения более-менее живет, все решта в говне. Ну, так это... 80% в говне. Я вам скажу, работать надо, понимаете? Это кто здесь сидел, они просто, наверное, бухали всю жизнь. И поэтому, ну, как бы у них вот такая вот ситуация сложилась. Путина поддерживаешь? Не во всем. А в чем поддерживаешь? ну, э, как бы вам сказать, э, поддерживаю. У нас бесплатное лечение, больницы, обучение, все. Это, это правильно, да, там дотации, пенсии нормально повышаются каждый квартал, можем сказать, пенсии пенсионерам. У меня мать пенсионерка. Сколько мать э, получает пенсии? Ну, около 500 долларов. 500 долларов это сколько рублей? Около 30 тысяч. А что она делала? Это очень большая пенсия. Она... В, в жизни до этого кем работала? 30 тысяч – это большая она пенсия. Она 25 лет ходила в море. Э, мореход, да? Да. На корабле? Да. А это из-за того. Но ну, это повышенная пенсия. Это, ну, средняя пенсия такая небольшая. Средняя пенсия у нас 20 тысяч. Обычная. Но у нее чуть-чуть завышенная. Ну. А мать то, что пошел в ЧВК, тоже как бы одобрила. Я да? матери не говорил. Мать не а, знает этого? В этот момент у нее просто был инсульт. И она лежала, в общем, я решил не расстраивать, собственно, чтобы не было повторных инсультов и тому подобное. И пошел. Вот смотри, буду смотреть украинца, да? Так. Немного, да? Я тебе сказал, что я подвис немного, да? Потому что я не знаю, что спрашивать. Потому, mm -hmm. Ну, потому что, ну, как бы, ну, э, чисто по-человечески, но тебе все, э, все равно, да, мы как бы подытожим. У тебя главное, как бы, ну, было спасти свою жопу с зоны, да? Совершенно верно. Все, тебе похрен. Абсолютно типа там народ другой, люди, ну, горе Африке, и так э, далее. В Африке мрут э, люди каждый день. Что, э, Хочешь что-то? По украинцам как бы на них особо наплевать, но мне точно так же. Как, вот так вот. Украинцам что-то хочешь сказать? Да, что я им скажу? Ну Держитесь, ребята, что? Может, все будет хорошо. Mm-hmm. Держитесь, ребята, может быть, все хорошо. Можно сказать и продолжать <laughs> таких чертов, как я. Ну, можете, что. Это же правильно будет, ну, правильно? совершенно верно. Защищать свою независимость. Ну, защищаться, да, от таких чертов, как я, вот так вот. А это же правильные слова. Я же ну, не хочу обидеть. Не, ну, возможно. Как бы я не это самое. Ничего против этого нет? Да мне, как бы, все, все правильно, а страдают люди, мы для них, ну, черты, это мягко сказано, можно вот так сказать. Ну, это же нормально. Ну. Никто же током не бьет. Ну, это хорошо. Это правда, правда. Ну, током пока не били. По-другому, и кувалда, и никто не правда, голову. Пока нет, вроде. Правильно. Потому что в России бьют кувалдой. Это видал. Видал, да? Россиянам что-то хочешь сказать? Да, что им говорить? Ну, не ходите на войну, ребята тут умирают. Ну, видишь, да, вот <laughs> я хочу сказать, для тебя это все прикол. Ну, жизнь вообще вся прикол. Что? Умру я через два дня, умру я через 20 лет, какая разница, я все равно умру. Так что жизнь это своеобразный как бы маленький квестик. Это рулет. А? Летят рулет. Ну, просто, получается. Да.